तर मित्रांनो माझं नाव आहे शिवम आणि I am back with new review video तर आपल्या चॅनलच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बॉईज थ्री या मूवीच्या टीजर बद्दल बोलणार आहोत आणि हे पाहण्याच्या अगोदर मी या चॅनलवर टाइमपास थ्री या मूवीचा रिव्ह्यू केला आहे त्या रिव्ह्यू व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल आणि दे दखा टू या मूवीचा पण रिव्ह्यू पाच किंवा सहा ऑगस्टला या चॅनलवर येणार आहे तुम्ही जर हा व्हिडिओ पाच किंवा सहा ऑगस्टला बघत असाल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दे दखा टू या मूवीची लिंक तुम्हाला मिळून जाईल तर without wasting any more time आपण बॉईज थ्री या मूवीच्या टीजर बद्दल बोलूया तर या टीजरच्या सुरुवातीला आपल्याला या मूवीचा थोडाफार प्रिमाइज दिला आहे म्हणजे बॉईज वन आणि बॉईज टू या मध्ये आपल्याला स्कूल कॉलेज ड्रामा या प्रकारची स्टोरी दाखवली होती पण आता या बॉईज थ्री मूवीची स्टोरी स्कूल कॉलेज ड्रामाच्या बाहेरची दिसत आहे आणि हे पाहून मला खूप चांगलं वाटलं की डायरेक्टर काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करत आहे नाहीतर काही डायरेक्टर जुन्या स्टोरी मध्ये नवीन कॅरेक्टर ऍड करून मूवीचा तिसरा पार्ट बनवतात समजलं आणि या बॉईज थ्री मध्ये पण एक नवीन कॅरेक्टर येत आहे ते पण फिमेलच आहे पण ते कॅरेक्टर या बॉईज थ्रीच्या मध्ये फिट बसत आहे आणि हे फक्त आपल्याला टीजर बघूनच समजत आहे त्या नवीन कॅरेक्टरला एक डायलॉग पण दिला आहे ते डायलॉग पण या मध्ये सूट होत आहे आणि या बॉईज थ्री मूवी जवळ एक प्लस पॉईंट आहे म्हणजे या बॉईज ची स्टोरी किती जरी बोल्ड गेली तरी पण आपण या मूवीला क्रिटिसाइज करू शकत नाही कारण आपण या मूवीच्या अगोदरच्या पार्ट मध्ये असंच काहीतरी बघितलं आहे ढुंग्याचे डबल मिनिंग डायलॉग थोडंफार त्या प्रकारच्या गोष्टी असंच काहीतरी बघितलं आहे आणि आता काही शहाणी लोक येतात आणि म्हणतात असल्या मुळेच मराठी फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी सिनेमाकडे वळत आहे आणि हेच लोक वाय सारख्या मूवीजला फ्लॉप करतात म्हणून तर अशा प्रकारच्या मूवी कोणी पण बनवणारच ना आणि हे जे बॉईज फ्रँचाईजचे मुव्हीज आहेत ते आपल्याला एका कॉमिक वे मधून सोशल मेसेज देण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते जे प्रयत्न करतात ते प्रयत्न एकदम सक्सेसफुल होत असतात त्यांचे जाऊ द्या ते सगळं सोडा मी या बॉईज थ्रीच्या टीजरवर कमी आणि दुसऱ्याच गोष्टीवर जास्त बोललो आहे आता मग काय झालं टीजरवर कमी बोललो तर बॉईज थ्रीच्या ट्रेलरवर आपण जास्त बोलू कारण हे व्हिडिओ खूप मोठा होत चाललेला आहे म्हणून या व्हिडिओला आपण इथंच रॅपअप करूयात तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा